Waziri wa Nishati Januari Makamba amesema wanaridhishwa na kasi ya ujazaji wa maji bwawa la uzalishaji wa umeme la Mwalimu Nyerere Hydropower. Kwa sasa ujazo wa maji umefikia mita za ujazo kubiki mita bilioni sita na zimebaki mita 13 tu kufikia kiwango cha maji yanayotakiwa kuzungusha mitambo ya kufua umeme. Waziri Makamba amesema kuwa Kiwango hiko ni kizuri na kimezidi matarajio yaliyokuwepo awali wakati wa uzinduzi wa ujazaji maji uliofanywa na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Uh, kwa ni maendeleo mazuri uh, lakini kazi bado ipo kubwa. Uh, kama mnavyoona nyuma yamebaki maeneo ya visiwa visiwa, uh, yote yatafunikwa hapa uh, ila bwawa hili kuanzia hapa tulipo linaenda kilomita mia moja huko uh, nyuma. Kwa hiyo ni, zi, ni, ni ziwa kwa kweli na lina visiwa takriban sita na uh, uh, kwa mujibu wa takwimu katika kipindi cha wiki mbili zilizopita cha uh, kiwango cha uingiaji maji tunaona kwamba uh, hasa katika siku mbili zilizopita uh, maji yameingia mengi kuliko yale maji yaliyoleta mafuriko mwaka 2019 Disemba Uh, na mbili na ishirini mwezi wa kwanza, kwa mvua zimenyesha nyingi sana, lakini neema iliyopo ni kwamba kutokana na tuta hili na kazi ya kuanza kujaza maji kwenye bwawa, zile athari za mafuriko hatukuziona upande wa chini. Kwa maana hiyo ni kwamba bwawa hili sasa, tuta hili limeanza kuzaa yale matunda ambayo tumekuwa tunayatarajia na nyewe ni kudhibiti mafuriko. Kwa hiyo uh, kazi nzuri imefanyika. Kwa kweli tunawapongeza wenzetu TANESCO, eh, wahandisi waliopo hapo site, mafundi, vibarua wote wamewezesha mradi huu uh, uendelee kwa kasi kubwa sana kiasi kwamba leo tuko asilimia 86. Kwa kweli tuko mwishoni eh, na ukingoni kabisa. Wakati Mheshimiwa Rais anachukua madaraka nchi hii eh, ilikuwa uh, asilimia 37 eh? Kwa hiyo mradi huu ameenda nao na ametoa pesa na ametusimamia na ametuhimiza, na sisi tumesimamia wa chini yetu na wao wamesimamia wa chini yao kiasi kwamba tupo hapa tulipo leo. Uh, kwa hiyo uh, taswira nzuri kabisa mnaiona ya bwawa sasa na ziwa linaanza kuonyesha uwepo wake. Nikiripoti habari hii, mimi ni Kevin Audax na hii ni Stein TV.